dedicated to the face Productions. Episode 108 Epic Grind. Geschütz geladen. Fertig. Geschütz geladen. Er hat geschossen. 88 to the face would like you to share, like, and subscribe. Do it now! Thank you. attention to the Prozessor. Feind zerstört. Das Geschütz laden.